पाइन किने दिया दो किलो मेरा नाम तो लिखे जरा अरे जलेबियां बना रहे नूडल्स बना भाई बहुत टाइट बनी टाइट बनी है भाईजान ये देखे ये आपका स्टाइल है ये मेरा स्टाइल है बोले वेलकम टू गुजरात स्वीट ना नहीं लिखा जाएगा ना फैल जाएगा हाँ फैल जाएगा आजो बालो आजो बच्चो मेरिया जलेबियां बड़िया मिठिया